Galera, vamos. thing. Yeah. Thank you. Bom, galera, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixem o like, se inscrevam, ativem as notificações. E terça-feira voltamos. Não esqueçam de compartilhar e comentar.